Pegang ablo, ini dia lah pegang ablo, lah. Anak. Korak, korak, ini siwa. Uh, uh. اول الجيم هذا باك انزل احمد I انزل هنا suggest this landing location. انزل هنا Supply ship over there. Prepare for sudden وين death. حتنزل كيف تقول لي تحت نفس نفس وفوق تحت وفوق وين هون ايوه ايوه السفينه تحت وفوق لا ما وصلت What do you think is over here? Gas trap. فوق انا هون هن تحتي بالضبط هن تحتي Administering medical aid. انت وين انت وين جاي جاي جاي جاي جاي انا فوق البيت احنا بالبيت بالبيت هنا اوه في ناس هون في ناس تحت يلوتوا هم تحت البيت عندك Subject واحد ولا؟ around thou That makes grace. Hail, hail, hail, hail. Oh. Placing gas trap. Subject down. شلت واحد انا شلت شلت الثاني شلت الثاني اجا اجا اجا تعال تعال عندي تعال عندي Bueno. لا hielo. فوق ولا تحت؟ تعال تعال سيبه سيبه تعال خليك خليك خليك او بدنا نروح بدنا نروح على زوم بدنا نروح على زوم تعال يا جمالي غياس يا عم اللود لوت مين تعال بس تعال تعال في واحد امه إيه. هنا على البيت جاي يا عيال كان مكان في واحد على يسارك يا جمال يجري ايوه شفته شفته لا لا هذا are bad guys. Let's do this. وراي وراي My vision is هيلني يا احمد راح يجي هيلني قاعد دفعني جوا هيلني شلته هيلني شلته هيلني والله شلته ابن حلال قاعد هي خيالي شيل بطايق شيل بطايق ما عاد في اي بطاقه عندكم دروع ذهبيه؟ ايوه شيل شوف عندي هلمت يمكن ولا ايش مدري ايش بك يا احمد اقول لك هيل من اول مخك فين خش جوا كيف هذول كسرها box box لا تطلق box. two other squads left. No problemo. باقي سكوادين بس يا احمد يا زبون خليك بالمكان يا خليهم بعيد جوا Round six. Beginning countdown. Ah, this is taking too long. Ring's right here. I've still got a minute left. مش على الزوم 45 seconds. And there's the ring. ما هنيك الفريق الثاني ماسك الزوم المشكلة هاي تروح امشي من هون Let's go over here. حط الجيم تاور ورزقها والله معنا 116 نقطه عند احمد هذه ما شاء الله ما شاء الله يا سلام هناك بالعافيه عيب عليك لا والله جد ما شاء الله امزح معك امزح معك خليهم انت الفريق هذا كلنا ناخذ 100 حقت مركز الثاني ما معك الجيم باد يسار ايوه روح كذا يا تروح البحر انتبه لا تروح البحر اطلع فوق العظمة فوق العظمة اطلع فوق العظمة يا مدير اطلع فوق العظمة اطلع خلاص وراك وراك يمين في واحد اوه اوه <laughs> ارحمني لا ما اخذت shield انا اخذت shield بس nice nice ايبكس تشامبيونز GG يا شباب جي جي مو سبع kills لازم يصير هلا diamond جي جي جي جي يا شباب